ሰላም ሰላም ወዳጆች ታደለ ነኝ ከታደለ YouTube channel። ለዚህ YouTube channel አዲስ ከሆናችሁ subscribe በማድረግ የደወል ተመበጫ ቤተሰብ ሁለቱን ጋበዝኳችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሰዓት እላፊ ላይ የተከሰተ እውነተኛ ታሪክ ነው። ታሪካችን ሲጀምር እንዲህ ይላል። ስምንት መቶ ስምንት ሴቶች እናቶች ያሉ ስለሚለው የፒያሳ ጎልማሳ ሰው ነው። እነሆ ወደ ታሪኩ መልካም ቆይታ ብያለሁ። ስለ ፒያሳ ምን ትዝ አሎት? ፒያሳ በምን መልኩ ያስታውሷታል? በመዝናናት ወይስ በጸጸት ወይስ በቁጭት ወይስ ፍቅር ባስያዘችው የሴተኛ አዳሪ ወይስ በ girlfriend ኡ ሞች ማና ከሚያውቃት ኮማሪ ወይስ በዱቤ ከሚጠጡባት የቡና ቤት ባለቤት? እስኪ ሁላችሁም እንጠይቃችሁ። ፒያሳን በምን መልኩ ያስታውሷታል? ፒያሳ ከብሱ ጋር የተቆራኘ ታሪክ አላት። ራሱን ከየትኛው ወገን አስቀመጡ? በመዝናናት ወይስ በጸጸት ፍቅር ባስያዘችው የቡና ቤት ሴት ወይስ በስካሩ ፒያሳን በየትኛው መልክ ያስታውሷታል። ሁላችንም ትዝታ እንዳለን ለመገመት አይከብድም። ለፒያሳ የሰጣት አኪም ፍጹም የማሞት ነው። አንድ ቀን ጭር ብላ አታውቅም። አንድም ቀን ጠጭ ጠጭ ጠፍቶባት የተቸገረችበት ቀን የለም። ከሀሳብ በተለያዩ ክስተቶች ሰለባ ሆና እንኳን የማይጎዱ ወዳጆች አፍርታለች። ፒያሳ በሁለት የከተማው አረመኔ ሰለባ የሆነችበት ወቅት ተከስቷል። አንደኛው የአካልና የሰውን ህይወት ሲቀጠፉ ለአካል ጉዳተኝነት የተዳረጉ የቦምብ ፍንዳታ ነበር። ትዝ እንደሆነ የትግራይ ሆቴል ፍንዳታ አስታውሱ። የዛን ይህንን የዚያን ትዝታ ነው ብሎት። በዚህ ፍንዳታ ዌተሮች፣ የቡና ቤት ሴቶች፣ ጠጪዎች፣ ካሸሮች ለህይወት ጥፋትና ለከፍተኛ ጉዳት ተዳርገው ነበረ። ሁለተኛው ፍንዳታ ደግሞ ኤች አይ ፍንዳታ ነው። ስለ እውነቱ ለመናገር ለፒያሳ ከሰል የፈነዳው የእጅ ፍንዳታ በጣም አሰቃቂ ነበር። አሁን አሁን እድሜ ለመገናኛ ብዙኃንና አላ ለቴክኖሎጂ የተሻለ ጊዜ ብናገኝም የበሽታው ፍንዳታ ከባድ ነው። ራሳቸውን አቀልጠው ትውልድ ዳር መፈክር መስዋዕትነት የከፍሉ ራሳቸውን እንደሻሙ ቀልጠው የተሻለ ሁኔታ ፈጠሩልን እንጂ በሀሳ ሌሎችን ተማገር ነበር። በበሽታው በሽታ የወላቸው ሰዎች ቁጥር የት እየሌለ እንዲህ ነው። አሁን ኮንዶም ይወጧል ባልሆንበት ዘመን ሁሉም ጽልመት ተደርጎ በሚቆጠርበት ዘመን ብዙዎች ረግፏል። እዚህ ላይ በሰዓት ላፊ ያገኘው ሰው ስለ ጋሳ ያጫወተኝን ጀባ ልበላቸው። ይህ ነው እንግዲህ ትክክለኛው ታሪክ የሚጀምረው። ሰውየው አርባዎችን ዘለዋል። በግምት አርባ አምስት ላይ የሚገኝ ይመስላል። ስለ ጋሳ አውርቶ አይጠሉ ከዚህም አምፕል ጀምሮ መሬታውን እስከ ጫፍ ድረስ የተደረደሩ እያንዳንዱ ቤቶችን አውቋቸዋል። እንደሱ አባባል ሁሉንም ተዝናንቼባቸዋለሁ። አደገኛ ቀጠና ከሚባለው የፒያሳ ምርት ጀምሮ የሚገኙ ቤቶች ሁሉ ጎብኝተዋቸዋል። አቢሲኒያ፣ ኪምስ፣ ተድላ፣ ናሽናል፣ አረፋይን፣ ቤተ ወጋገን፣ ኮንቲኔንታል፣ ፍሎሪዳ፣ ጽጌሬዳ ወዘተ ሁሉም አዳርሷቸዋል። ብሬን የጨረስኩት እነዚህ ቡና ቤቶች ላይ ነው። ከአያሌ ሙዚቃ ቤት ተነስተው ወደ ላይ ሲወጡ ያሉትን አራዳ፣ ዳሪ፣ ያሬድ ወዘተ ቤቶች የሰውየው ምርጫ ነበሩ። ታዲያ ስለ እነዚህ ቤቶችና ስለ ፒያሳ እንዲህ ሲል ነበር ያጫወተኝ። ይገርማል። ፒያሳ ከየትኛውም የመዝናኛ ስፍራ የምትለይ ድንቅ ቦታ ናት። የፒያሳ ሴቶች ልዩ ናቸው። ሌላ ቦታ ተዝናነች ያውቃለሁ። ክፍለ ሀገር ያሉትን ሴቶች ነው ያው ልዩ ከሀያ ሰዓት መቻለች በከሀያ አራት ሰዓት መጠጣት ትችላለህ። ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ ምሽት ሶስት ሰዓት ድረስ ብጠጣ ተናጋሪ የለም፣ ከልካይ የለም። በፒያሳ ማህበር ከፈለግ ማህበር ይፈቀድልሃል። እንደ አሻ ብታብድ አበድክ ብሎ የሚስቅባት ተበየ። ይገርማል። አይ ጊዜ፣ አይ ጊዜ፣ አይ ጊዜ፣ አይ ጊዜ አስራ አምስት ዓመት በፒያሳ ተዝናንቻለሁ። ያላየኋት ሴት የለችም፣ ያላወጣኋት ሴት አትገኝም ስል ያልጠጣሁት መጠጥ የለም። አሉ የተባሉ ሴቶችን ከሰላሳ እስከ መቶ ብር አለው አውጥቻቸዋለሁ። ዓለሜን ቀጭቻለሁ፣ ግን ህይወት አልተቀጨችም። ብዙዎች ጓደኞቼ ግን ህይወታቸው ተቀይቷል። ፒያሳ ስንቱን መሰለ ይበላችሁ፣ ስንቱን መሰለ ውጣ ያስቀረችሁ፣ ስንቱን ቤተሰብ አፈረሰች መሰለ። አይ ፒያሳ ይልና በሀሳብ ወደ ሀያ ዓመት በኋላ ይመለሳል ሰውየው። ከኤች አይ ቪ የተረፍኩት እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ታምር ይመስለኛል። እንዲህ ያይ ነበርኩ። በቀን ውስጥ ያወጣው ጊዜ ነበር። ሴቶች ከሴቶች ከሶስት ሴቶች ጋር እያንዳንዳቸው ሰላሳ ብር ከፍዬ ያወጣሁበት ጊዜ ነበር። የነፈጸምኩት ታዲያ በሀያ ስምንት ዓመቴ በጣም ብዙ ብር ነበር ያገኘሁት የማገኘ የነበረው። ከዚያ በኋላ ደግሞ የኑሮ ጉዳይ ሆነና ለክዳቢ ወርቅ ማዕድን ድርጅት ውስጥ ተቀጠርኩ። በጣም አሪፍ ስራ ነበር፣ ቢሆንም ነፃነት የለውም። እዚህ ድርጅት ውስጥ ሁሉ ነገር የዘጋጀ ቢሆንም ይቸግራል። አስፈቅጄ ለረፍት ወደ አዲስ አበባ ስመጣ ታዲያ እንዲህ ሴቶችን አልጠባቸው በቀን ሶስት ወይም አራት ሴቶች አወጣ ነበር ከአምስተኛ ወጣ አለኔን አመቻቻለሁ። ይህ የማጫወት ታሪክ አመት ቢሆነው ነው ያላየኋት ሴት ያየኋት ሴት ጠርጠራ ላተምረኛለች። ከእሷ ጋር እወጣለሁ። እየተዟዟርኩ መጠጣ ደስ ይለኛል። ከአንድ ቤት ወጥቼ ሌላኛው ቤት ስሄድ በገባሁበት ቤት ሁሉ ካየኋት ጋር መውጣት ያምራኝ ስለነበረ አድርገዋለሁ። አይ ጊዜ ታዲያ ከሁሉም ሴቶች ጋር የምወጣው ያለ ኮንዶም ነበረ። ኮንዶም የሚባል ነገር አናውቅም ነው ማለት ለኤች አይቪ ኤድስ መስሎ ነበር የሚታይ። ኤች አይቪ ኤድስ የሚተላለፈው በኮንዶም ነበር የሚመስለኝ። በዚህ ጊዜ ጆሮዬን ስለ ኤች ኤድስ እንዲሰማ አልፈቅድለት። አልፎ አልፎ ካልሆነ በስተቀር ኮንዶም አልጠቀም ብላ የምታስገድድ ሴት አልነበረች። ሁሉም ሴቶች ኮንዶም መጠቀም አይፈልጉም ነበር። ጊዜ የተውኩት ከስድስት እና ከሰባት ዓመት በፊት ነው። ትዳር ከመሰረትኩ በኋላ ዲያሪ መጻፍ ያቆምኩት የምትሆነኝን አግኝቼ ትዳር ከመሰረቱ በኋላ diary ን ቀደድኩት። diary ን ከመቅደዴ በፊት ግን ስንት ሴቶችን እንዳወጣ የሚገልጽ ማስታወሻ ይችል ነበረ። ስንት ሴቶች እንዳወጣ ታውቃለህ? አለና እኔን ጠየቀኝ። ፊቱ በደስታ ተሞላ። እዚህ ላይ ሁለት ነገሮች የማስተውል ይመስለኛል። ጀብዱነት ይሰማዋል። በድል አድራጊነት ሊወጠር ሊኮፈስ ይፈልግና ወዲያውኑ ደግሞ የለም የለም ይህንን ሴጣናዊ ይህ ሴጣናዊ መሆን ነው ሰይጣን ነው እንጂ በሚል መንፈስ በቁጭት ይንገበገባል። ጠጣ እንጂ አለኝና ቢራ ጋብዜ የሰውየው ታሪክ ልዩ ነው። ደግሞ ዋ ታሪክ ሲችልበት እናንተ አዝነዋል። ሴቶቹ እንዳሻንጉሊ ነበር የምቆጥራቸው። እንደኔ ሰው ያለ አይመስለኝም ነበር። ብር ከፍ የምጫወትባቸው ይመስለኝ ነበር። ዛሬ ሁሉ ነገር አልፎ እኔ የሴቶች አባቶኛል። ዛሬ ለሆኝ የፈጸምኩት ሳስበው እኔ የፈጸምኩት ግፍ በልጆች እንዳይደርስ እሰጋለሁ። ከኤች አይቪ ሲያዳነኝ አምላክ ልጆቼን ይጠብቅልኛል ብዬ አስባለሁ። ብር መጥፎ ነው የማትጠቀምበትና ከአቅም በላይ የምትኖርበት ብር ከሚሰጥ ድሃ ብትሆን ይሻላል። ገንዘብ ያጠፋል። የእኔ ጓደኞች በሙሉ አልቀዋል። እኔ እድለኛ ነኝ። ማስታወሻ ላይ ያሰፈርኩት ነገር ምን እንደሚል ታውቃለህ? እኔ የመዘገብኩትና ከኔ ጋር ልዩ ትዝታ ያላቸው ሴቶች መቶ ስምንት ሴቶች ከኔ ጋር ወሲብ ፈጽሟል ወይም አውጥቻቸዋል። ልክ እንደ አሁኑ ፒያሳ ጎራ ባልኩ ቁጥር ጓደኞቼ ይሉኛል። ያለቀው ሰው ቁጥር ስፍር የለውም። እነዚህ የማስታወሳቸው ብቻ ናቸው። ዳሪ ላይ ያሰፈርኳቸው ሴቶች አሉ። ሴተኛ ዳሪ ያለውን ተማሪ ቤት ሆኜ የማውቋቸው ሴቶች አሉ ሲል ስለ ፒያሳ ትዝታውን ነበር እንዲህ ነበር ያጫወተኝ። ሰውየው ዛሬ በተረጋጋ ህይወት ዳር የልጆች አባት ቢሆን የፒያሳ ትዝታ ግን በውስጡ ቀርቷል። ይህንን በመፈጸሙ የሴት ዘር እያደነ መጋራቱን እንደ አላቂ እቃ እየቆጠረ በመሆኑ ግን ጀግንነት አይሰማውም። ስላለፈው ጊዜ ሲናገር ሀፍረት ይሰማዋል። የተሟላ ስብዕና ያለው አይመስልም ነበር በዚያን ጊዜ። ቢሆንም ዛሬ ግን ተለውጧል። ይህ የሰውየው ታሪክ ብቻ አይደለም፣ በተመሳሳይ እድሜ ላይ ያሉ ሴቶች ያሉ ሰዎች ጭምር ታሪክ ነው። እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች መቶ ስምንት ሴቶችን አውጥቻለሁ ስለሚለው የፒያሳ ጎልማሳ ሰው እጅግ ቀንጸብ ባለ ታሪኩን አቀረብኩላችሁ። ሰዓት እላፊ ብዙ ብዙ ነገር ያሳየናል። በሌላ ታሪክ በሌላ ወግ እስከምንገናኝ ቻው ባባ። የሚጀምር የሚቀረስ ታደለና የተታደለ YouTube channel ፒያሳና የፒያሳ የቡና ቤት ትዝታዎችን እንዳቀረብኩላችሁ መቶ ስምንት ሴቶች እንዲጠቀረው በሌላ ታሪክ በሌላ ይሳትላችሁ እስከምንገናኝ ባይ ቻው። መልካም ሁሉ እመኝላችኋለሁ።